parle de mousse. Et aujourd'hui avec cette mousse, je vais prendre deux balles totalement fait avec de la mousse et voilà, donc on a une balle de mousse, une balle de mousse, vous avez bien des balles de mousse parce qu'on a besoin de balles de mousse et si vous avez bien retenu le mousse, c'est bien, c'est bien, dire que vous n'êtes pas très unique et que vous n'allez donc pas aller en STMG, excusez-moi. Je vais donc faire un tour de magie exceptionnel, d'ailleurs tous les enfants vont être réverbés dans ce tour de magie, vont essayer le refaire chez eux mais n'auront pas de budget pour acheter de la mousse, et du coup ils vont fermer leur gueule. Alors, on va prendre une balle de mousse, deux balles de mousse, on va les mettre dans la même main, on va les enfermer, vous ne la voyez plus, c'est normal parce que vous êtes aveugle. Excusez-moi pour tout vous avoir faire cette vidéo. Vous n'avez pas vu la balle de mousse depuis le début. Je vais enfin ma main. <laughs> Vous paté 3, hop là, il n'y a plus de balle de mousse. Si vous êtes épaté, oui, tant mieux. Si vous n'êtes pas, tant pis. Abonnez-vous quand même. Salut